بالنسبه لنا الموضوع هذا بتاع يعني الاطفال وعائلات المقاتلين معناتها بتاع داعش التوانسه اللي معناتها مازالوا موجودين في ليبيا والعراق وسوريا هو موضوع مهم جدا حسينا انه الى حد اليوم أه، التعامل مع أه، اشكاليه استرجاع الاطفال والنساء أه، هو تعامل عاطفي يمشي مع الاهواء ويعني الاراء بتاع بتاع يعني المجموعه او الراي العام بدون انه يكون فما تعاطي عقلاني مدروس يعني بخطه واضحه الصحة ويظهر لي اليوم آه، آه، سياسة النعامة اللي آه، تقوم بها الدولة مع تجاه هذه الإشكالية أنه معناتها خلينا نتجاهلوها كأنه الإشكال ماهوش موجود خاطر الأطفال والنساء والمقاتلين هما نفسهم ما همش موجودين في تونس دونك المسألة كأنها معناتها مسؤولية أطراف أخرى أو دول أخرى هذا ماهوش ممكن نتماداو في هال في هالطريقه التعامل هذه دونك على ذاك طلبنا من السلطات التونسيه انها تقوم بواجبها في اولا استرجاع هؤلاء الاطفال هذا واجب على الدوله خاطر الاطفال هذوما هما ضحايا ما عملوا حتى شيء وتقوم كذلك بكل التدابير للإحاطة بهم سواء كان طبيا أو اجتماعيا أو نفسانيا الحكومه ما عطاتش الى حد الان موقف رسمي حتى كي راسلنا معناتها آه، وزاره الخارجيه وطلبنا منها آه، انها تمدنا بالمعلومات او بموقف رسمي آه، من مساله رجوع الاطفال <clears throat> والنساء آه، يعني بتاع عائلات آه، داعش ما كانش الجواب آه، واضح يعني كان جواب فضفاض غامض تقول انه هي ما عندها حتى يعني نيه في منعهم من الدخول الى تونس ولكن الناس هذوما يعني اللي نحكيو عليهم هما محتجزين في يعني ملاجئ او في سجون في الخارج مش باش ينجموا يرجعوا وحدهم هذه حاجة واضحة يعني أطفال نحكيو على أطفال آه، أعمارهم أغلبهم أقل من ستة سنين ماهوش باش ينجموا يرجعوا وحدهم الأطفال هذوما مش باش ils vont pas traverser le désert معناتها باش يشقوا الصحراء ولا باش يشقوا معناتها مدن ودول ويجيوا آه، لتونس آه، معناتها وحدهم donc يلزم يكون فما سياسة الدولة لاسترجاعهم وهوني نحسوا أنه الدولة التونسية ما قامتش بأي إجراء حقيقي كانت فما معناتها آه، في آه، السنه اللي آه، معناتها عم ناول في السنه الفارطه كانت فما يعني بعثه رسميه من الدوله التونسيه مشات لليبيا لاسترجاع الاطفال ولكن ما توصلوش الى حل في التفاوض نتاعهم مع السلطات الليبيه معناتها في في في مصراتة وفي طرابلس آه، لانه كان فما سوء تفاهم حول نوع الـ يعني الغاباتريمون اللي باش يصير هل هو فقط للاطفال ام آه، كذلك للنساء وخاصه آه، لجثث المقاتلين السلطات الليبيه تحب من تونس انها تسترجع كذلك الجثث بتاع هذوما الارهابيين المقاتلين اللي آه، موجودين في آه، في في ليبيا آه، دونك رجعت في نهايه الامر البعثه هذه بخفي حنين ما كانتش معناتها عندها حتى جدوى والى حد الان الـ الـ يعني العائلات لها معناتها سنوات وهي تطالب باسترجاع الاطفال ولكن الى حد الان ما كانش فما تحرك حقيقي فقط فما ثلاث اطفال رجعوا اولا فما واحد فيهم آه، يعني آه، كان آه، يتيم ما عندوش لا ام ولا بوت قتلوا زوز معناتها في الغاره الجويه بتاع الامريكيه على سبراتا في 2016 والطفل هذا كان اذا يتيم وكان يستحق الى آه، عمليه جراحيه بتنسيق آه، مع السلطات التونسيه تم استرجاعه هذا يبين انه العمليه ممكنه يعني ما فماش كل آه، الحجج اللي تقدمها يعني السلطات التونسيه على انه صعب استرجاعهم والا معناتها فما صعوبه في اثبات هويتهم او في اثبات معناتها جنسيتهم او انتمائهم الى آه، معناتها آه، بال بال بالجنسيه الى الدوله التونسيه آه، هذايا غير صحيح لانه سهل برشا معناتها انه في نهايه الامر يقرروا يحدوا شنو الجنسيه بتاعهم اذا كان بوهم ولا امهم معناتها توانسه ولا لا بالطبيعه هما يعني بالنسبه للاطفال اللي تم استرجاعهم اغلبهم رجعوا لعائلاتهم العائله الكبيره الموسعه معناتها عندهم آه، جدودهم آه، هوني معناتها آه، بو امهم ولا بو بوهم يعني موجودين في تونس donc احتويتهم العائله قالت العائلات هذيا معناتها انه بعد ما تم استرجاعهم في البدايه كانت فما مع نوع من العنايه النفسيه والاحاطه الى غير ذلك معناتها وبطبيعه هما كانوا زاد عندهم في حاجه الى عنايه صحيه خاطر كما قلت لك فما فيهم شكون كان يحتاج الى عمليه ولكن قالت لنا العائلات انه اليوم بعد معناتها اشهر من استرجاعهم ما عادش فما حتى تاطير للاطفال هذوما وهذايا بالطبيعه من الاشياء اللي يلزم معناتها ننقدوها على خاطر مش استرجاع الاطفال مش معناتها باش نخليهم في on va les lâcher dans la nature لا خاطر بالطبيعه الاطفال هذوما آه، يمكن عندهم تاثير آه، على نفسية نفسيتهم من اللي شافوه من الحروب اللي عاشوها تصور انت معناتها يموت طفل بوه وامه في غاره جويه آه، وفي حرب وشنو يكون معناتها نفسيته donc فما احاطه نفسيه لازم تصير وتصير بطريقه حقيقيه مش فقط معناتها cosmétique تفهموا انه الراي العام يكون عنده نوع من الاحتراز على استرجاع الاطفال والنساء هذوما آه، خوف من انه آه، يعني في نهايه الامر الاطفال هذوما يكونوا صارت لهم عمليه غسل دماغ ويصعب آه، ان يعني ادماجهم في المجتمع ولكن هذا ما يمنعش انه طبعا مع الاخذ بعين الاعتبار للراي العام ولكن في نهايه الامر ما يجب تغليبه هو يعني مصلحه الطفل شنو مصلحه الطفل الفضلى آه، وفي النطاق هذايا مصلحه الطفل ماهيش باش تكون في آه، تركه في آه، مخيمات او معتقلات يعني ما تتوفرش فيها ادنى الشروط بتاع العيش الكريم او المعامله الانسانيه وتركهم في المعتقلات هذه كانهم معناتها خارج آه، التاريخ او خارج معناتها اي مسؤوليه لاي دوله هذايا ماهوش باش يؤدي الى اي نتيجه بالعكس يعني بعد تصور انت اذا كان الاطفال هذوما اللي عمرهم توا اليوم ثلاثة سنين او ستة سنين بعد عشرة سنين يكونوا آه، معناتها مراهقين او آه، يبلغوا آه، سن الرشد شنو باش يكون موقفهم موقفهم هو موقف معناتها عدائي تجاه تونس هو موقف معناتها باش يكون فيه يعني صد كبير للمجتمع التونسي اللي معناتها يعتبروه ما تلهيش بهم وباش يكون تكون ردة الفعل معناتها عدائية دونك الخطر أكبر في عدم استرجاع الاطفال من منه في استرجاع الاطفال الخطر اكبر لانه آه، الاطفال هذوما ينجموا يكونوا قنابل موقوته فيما بعد ويدوروا على الدوله وعلى المجتمع التونسي فما شكون آه، يعني من الاطفال هذوما تولدوا في في بؤر التوتر كما يقولوا لها معناتها في ليبيا او العراق او سوريا وفما شكون آه، كان تولد في تونس وعنده اوراق يعني ام ام امهاتهم عندهم اوراق تثبت انهم تولدوا في تونس وعندهم يعني معناتها الجنسيه التونسيه ومشاو بعد التحقوا بازواجهم في آه، ليبيا والعراق او سوريا donc فما différentes catégories انا يظهر لي انه الاشكال التقني في آه، يعني التعرف على آه، هويه الاطفال هذوما وعلاقتهم آه، بتونس واثبات جنسيتهم ماهوش هو الاشكال الاساسي لانه فما دي تيست ادين معناتها ينجم تنجم تعملهم آه، دوله تونسيه ودايوغ على ذيك معناتها عملوا آه، تيست اديان وتمكنوا من انهم من استرجاع ثلاثه معناتها من الاطفال فما معناتها اثباتات تتعلق بالعائله الموسعه على خاطر كما قلنا معناتها آه، جدودهم معناتها موجودين في في تونس وينجموا يثبتوا انه الطفل هذايا يعني آه، هو ابن ابنهم ولا ابن بنتهم ويسترجعوه معناتها كما قلنا ترافير لو تيست ا دونك ما فماش اشكاليه كبيره حسب رايي في المساله التقنيه مساله اثبات الجنسيه المساله الاساسيه هي مساله سياسيه ما يلزمش نخلطوا ما بين الاثنين التاثير معناتها اللي باش يمكن يمثلوا المجتمع المدني وال وحتى معناتها اشخاص فاعلين معناتها في ال في ال في البرلمان بالنسبة للمسألة هذه مهم جدا خاصة أنه العائلات بقات معناتها من غير سند حقيقي آه، اليوم يظهر لي فما تحرك في الاتجاه الصحي خاطر أنا سمعت البارح الهيئة الوطنية لمكافحة آه، الإرهاب آه، اللي آه، معناتها كان فما جلسه استماع في في البرلمان آه، حول مساله عوده يعني المقاتلين او عائلاتهم الى تونس وكيفاش كيفيه معناتها التعامل مع المساله هذه بدات فما يعني نوع من بلوره لاستراتيجيه معناتها فيما يتعلق ب هذه المساله يعني مساله استرجاع الاشخاص هذوما بالنسبه للاطفال ما فماش شك اللي الكلهم يعني يلزم التعامل معهم بطريقه آه، يعني تعطي الأولوية لمصلحة الطفل آه، فيما يتعلق بالإحاطة الاجتماعية بالإحاطة النفسية بالصحة والحق في آه، كذلك التعليم على خاطر نشوفوا الأطفال هذوما الكل اللي نحكيو عليهم اللي هما أكثر من 200 طفل معناتها تونسي في المعتقلات في ليبيا والعراق وسوريا ما عندهم حتى تعليم ما عندهم حتى يعني آه، مستقبل آه، في المعتقلات هذه دونك يلزم إعادة آه، إدماجهم في المجتمع